Сайн уу дүлгүүний өвчөө. <laughs> За сайн уу. За энэ орой мэндийг хүргэе тань. За орой мэнд. За өнөөдөр таны ямар төлөвлөгөөтэйгээр төвшөө ахыг мэн. За төвшөө дээр э, айгүй балзаа хэрэгтэй байгаа. Тэгээ тийм учраас э, <clears throat> хоорондоо ярилцаад гоё болцож явах хэрэгтэй юм байна. Тэгэхэд өөр гоё болцох юм санаанууд хаана юу вэ гэх ингээд ярилцаад болцож хараасан. Тэгээ өнөөдөр бол одоо эхний санаачлаг гаргаснаараа би нөгөө нэг төрүүлж яг болцоонд төвшөөгөө ирж байгаа. Одоо тэгээ төвшөө ирж байгаа. За. За одоо хоёулаа төвшөө авах гэдэг тийм. Хм ирж байна. Гарч ирж байна. Бэно, бэно, хаана? Аа энд өстэй. болцоо. <laughs> Зөв мөргөө. Өөрөө чи тоглоомч гэн шүтэн дээр чи юм байна. Оо, босооны анхны өдрийн ах юм. Ийм бахаар би төвшөө. Аа, хотлог тоглосон. Төвшөө хэр хоцров? Төвшөө гагай нэг хоцраагүй. Тийм үү. Ер нь цагаа сайн баримталдаг. Цагаа сайн барьдаг. За, гурлаа. За, э, юу, би балдан хаа газар хэлэх үү? За. Ямар газар арах чагаа гэхээр одоо дэлгүр биш үстэй эн чинь дэлгүрт орж ирээд байна. Төвшөө нэг болцдог хүн байд юм уу? байж байж болно. Тий. Одоо орох газар маань болохоор ингээд ихэвчлэн дандаа залуу ингээд хасад орд юм билээ. Нийтээс харсан чинь. Гэтэ нөө хоёлаа одоо хөшөрмөөргүй байгаа шүү дээ. Чи юм ингээд өөрийгөө хөшин гэж хэлүүлэхэд оргүй үсттэй. Тийш та. Одоо л 20 үрж ах чинь юу? За тэгвэл чи өнөөдөр яг өөрийгөө хортой гэж тооцоолол. Тэгэл <laughs> надтай яг ингээд хортод авчирч байгаа юм шиг хоёлаа гоё ингээд болцсон заяа. За. Энэ хана roller skate гэдэг газар болгодог газар. Анхад ирж байгаа. Анхад ирж байгаа тийм үү? Хатгүй юм юм. Ямар ч ингэж хамттай гой гулгаад ингээд нөгөө кинонд гардаг шиг гой романтик байх болов гэж найдаад байна. Энд чэнэс юмс хувцас авах юм байна тий. Цагийн голлох нь хэд байдгаа. 1 цагийн 8 минут, 5 минут, 8 минут. Аа за. За, болгоо штэ. Арайч цаг хүрхгүй хаа нэг. За. 106.10. За би бас юугаа шалгуулчихъя. Төвшөлт ямар санагдав? 106.1 Ангуудагаа одоо энэ би бүр ангуудагаа хөлөндөө хийж үзэх гэж байна. Тийм. Ерөөсө гулгаж үзээгүй. Тийм. Одоо манай эхний дугаар минь бас танд ямар санагдаж байна? Ингээ заахаар. Одоо яаж хөглөх болов гэж орж байна. Тийм. За за ядаж зүгээр э, орж үзээл таньчтай арайч тийм. Өчөөрхгүй мө? Би жоохон айгаад явчлаа. За хараа юмнаас бариад явчих л да. Дүрдэн. Оо яана энэ ер нь гаягүй байгаа. Энэ ер жаг эйгүү биш юм шүү. Харин тийм ээ. Яна би хөлөө яндруулах ч үгүй. Аа. Яна амар хэцүү юм тий. За. Тийм биз тийм. За. Юустэй амар хэцүү юм нэ тий. Яа. Явахгүй нь уу? Явахгүй. За, төвшөө яваарай. Хоёр яахны бол. Юу энэ байдлаар энэ төвшөө би баг хаямаар болж байгаа юм шүү. Гэ болохгүй. Moments later. Five minutes later. Яа. Яа. За уушаа жоохон бүхтэй. Өтөр нэрэмжтэй амиг зэргийн цолтой он зологчд юм барил да нэ 6-гийн даваа эхэлж байна. Дунд шүгэний амд хаяа сонсоод явах юм чи. Яваарай яваарай. Яа энэ хүмүүсийг харалтаа манай хоёр. Яа тань. Арманчиг аа. Айл болохоор арманчиг байгаа шүү. Йоо. хөл амир чилцэн байна шүү те. Хөлний бүр яг энэ хэсэг бүр амир хөндөр орцсон байна шүү. Ингэж явсан юм байна шүү. За тэгвэл төвшөх таны хувьд дүлгэр өвчин зохиосон болзаа ямар санагдав танд? Айгуу гоё э, орчин бол гоё юм байна эдний. Тийм тэгээд э, хэрвээ ингээд энэ дээр гоё ингээ гуулгаж чаддаг тэгээд янз бүр байх юм бол бүр үнэн кайфтай. Тэгэхээр эрэгтэй нь яг тийм аястай, чадвартай байж иж ийм газар ормоор юм биш үү? Тийм. Би л бас тэгж бодлоо. Эрэгтэй наад чиг чадахгүй байвал тэгэл бараг стресстэй шууд хаягдана гэсэн. Тэр охиндоо хаягдах юм байна. Яг анх анх уулзаж эхэлж байгаа хүмүүс ийм газар орох юм бол эрэгтэй нь чадахгүй бол эмэгтэй нь ёо гэж бараг голч юм болоо. Би ч яг бат дараанд нь хийцэн ингээд яг. <laughs> За тэгвэл хэдүүлээ. Хөл нүгдэж байна. Өнөөдрийн болцоогоо өндөрлүүлэх үү те. За тэгье. Тэгээд дараа нь хэрвээ эрэгтэй юм уу эсвэл эмэгт заавал эрэгтэй хэлдэг эмэгтэй ч гэсэн гоё чаддаг байгаад эрэгтэйгээ авч яваа заагаад өгөх нь ч гоё болцоо болох юм. Эмэгтэй нь бас сайн чаддаг байж аваад эрэгтэй эрэгтэйгээ зааж өгөөд те. Тэгвэл яг хоёул хоёлаа чадахгүй болохоор ингээд фейлт юм байна. Яг фейлт юм байна. Бараг сэтгэлээр унаа гарч ирэх юм байна. <laughs> Хоёулаа бие бинрөө бараг ингээл хөтлөө төгөө очтэй гэл бараг те. Нөө бие бинийг ингээ хараад ингээд байгаа учраас дэми юм байна. Тэгэхээр яг ийм болзоо хийхийг хүсэж байгаа хосууд аль нэг нь чаддаг байвал эсвэл төрүүлээд үдцсэн энэ төр байл те. Аа зүгээр юм байна. А яг бит хоёр шиг хүмүүс бол бас чадахгүй байна ч гэх. За тэгвэл хэдүүлээ явцгаах уу? За тийм үү. Йой да. Яа.